Settle dengan semua dialog-dialog yang nak muntah dekat meja goza, cabaran sebenar baru bermula. Untuk peringatan, aku hanya akan level up mengikut max level gym leader, team star leader dan titan yang aku akan lawan. Jadi level tu lebih kurang je lah dengan enemy untuk memastikan kesesaraan aku bermain Nuzlocke ni. First gym, Cortondo. Main suka neka sikit, lepas tu gym battle dengan Katie. Well, well, well. Katie ni tak adalah masalah sangat. Kebiruan dengan wing attack dia, dia hampir bunuh Loki. Lepas tu aku ajet Settle Toronto lah pula Boleh dia curi oh, Aku punya orang berry Tapi mati juga Lepas dua wing attack Disebabkan orang berry tu kena curi Aku tak dapat heal kebiruan Sebelum Teddy Ursa Dan bermulalah masalah Teddy Ursa Terra Dia fury kata Memanglah pedih sangat Kebiruan diganti dengan bebas Punyalah malang Fury swipe hit empat kali Bebas sampai mati Pertukaran pemain Aku hantar cacing Cacing survive dengan 4 HP Cacing terpaksa dikorbankan Lepas aku ajak Dua dah Pokemon aku mati Aku hantar pening pula Dia pula terlalu slow Rip pening Engine pun nasib yang sama juga Macam air nyawa dia turun Aku suka challenge ni Rasa nak nangis pun ada Last touch aku Kebiruan dengan aku ajak teranya Aku berdoa semoga cukup damage Dan impian aku tercapai Dengan terkorbannya hampir seluruh tim aku Dapat juga lencana pertama kita 1 per 18 yay! Tolonglah lepas ni senang Tim aku yang tinggal sekarang Kebiruan Bebas Ikan merah dan buih Betapa sedihnya aku dengan kehilangan Pokemon-Pokemon baru kita Cap level dinaikkan ke 16 Destinasi seterusnya Titan Cloth Dengan aku ajak Mudah je kita kalahkan Titan ni Ketam kalah Dapat sprint Arvo cakap terima kasih 2 per 18 Cap level 17